Шо, ебать? Шо? Шо, девочка, а? Шо? Раунд два, да? Ну ладно, ну ладно, ща, ща. Ща, ща я устрою. Вон, вон это. Летает, ща, ща. Сейчас снова, снова прилетела. Вражина, ща, ща я с ней поговорю. Ладно, ща. Давайте. Давайте решать вопросы мирно, так сказать. Сейчас. Сейчас я... Я решу вопрос мирно. Так, сейчас будем Silent Hill играть. Так. Опа. Шо? Шо? Шо? Где ты? Где ты, а? Давай, давай, давай, давай, давай, делай. Давай, давай, давай, ебать, ебать. Дел, девочка, ну, шо, шо. Девочка, где ты, а? Ебать. Шо, шо, шо. Я тут, здесь. Шо, шо, э, шо, шо, шо, шо, шо. Девочка, ебать, Чупакабра. А, а, шо? Шо, чупакабра? Где девочка? Где? Где? А? Где девочка? Ш -ш здесь девочка. Шибань. Ебать, красиво. Блять, реально, а где? Улетела, что ли? Ебать. Реально, что ли, улетела? То есть, типа, что я на пацифисте прошел? Ну, типа, фист, пацифист. Ну, типа, видать, все, пацан. Кажись, победил. Кажись, победил, да. Я думаю, второй раунд вам покажу, как на пацифисте походить на пескипере, так сказать, пожилом. Васюрин, да, Васюрин, короче. just problem